Muy buenas chavales, ¿qué tal? Pues aquí llego con una nueva noticia sobre Barekai. Y es que el show que comenzó en 2002 tiene los días contados. A casi un mes de su final, Barekai ya ha comenzado su tour por Norteamérica, pasando en noviembre por Allentown, Syracuse y Filadelfia. En diciembre, Biloxi, Hidalgo, Fort Worth y finalmente en eh, Frisco, en Texas. El show, compuesto por un elenco de 42 personas con 2.000 piezas de vestuario que el pasado mes de octubre acabó su tour europeo, ya ha sido visto por más de 11 millones de personas. ¿Y tú? ¿También lo has visto? Déjame en los comentarios si tú también has disfrutado de la magia de Barekai. ¿Y qué te ha parecido? Hasta aquí puedo contar sobre este. Probablemente sea la última noticia de este show, ya que pues no creo que vaya a salir ninguna fecha ni ningún cambio nuevo. Se agradecería un like y si no estás suscrito, ¿a qué esperas? Subo vídeos frecuentemente sobre lo último del Cirque du Soleil. Si eres cirque fan, te encantará. Adiós.